Jo sóc Ricard Herrero, vull muntar una empresa, eh, em sento molt emprenedor, però em falten totes aquelles, aquelles eines que, que com a empresari pues, pues, desconec. He vingut aquí al Tecnocampus a fer aquest curs d'emprenedoria volia que professionals que hi ha aquí pues, em poguessin ajudar amb totes les matèries de pla d'empresa, de muntar l'empresa, de, de si l'empresa era viable o no era viable la meva idea. Hi ha cursos eh, orientats doncs, a les tècniques de venda, al coaching, a les finances. Eh, ho he trobat eh, molt interessant eh, i em serviran segur que molt per, per, per eh, iniciar la meva activitat. Bueno, doncs, eh, com ha dit el meu company Ricard, el tema de la formació doncs, ens ha anat molt bé per veure una mica la viabilitat del projecte i per formar-nos també en cada, en cada cosa essencial per tirar endavant un projecte. No? A part de tot això, el que també ens ha enriquit molt és tenir unes tutories individuals amb, amb una persona especialitzada, ja que així hem tingut un suport i a més a més eh, ens ha guiat una mica dins del projecte i ens ha donat unes eines com són eh, bases de dades, eh, normatives, eh, bueno, coses legals també que nosaltres potser no sabíem i bueno, eh, per això recalca molt que, que el tema de les tutories també ens ha sigut superimportant. important.